كل واحد يفركس في مستقبلوين الو نرضى ونعيشو اوكي نرضى ونعيشو خاطيين يا هات الفلوس يا الحنين لبعد ما انا اوديل شد نواصل تخمامي كومي لو ثيكينج بيتش I got a dream في بعضكم شيطاني خلواتكم احنا في بعضنا والفيجن افرادنا ما جيتش باش نخطب ولا باش نخلط هابي هابي حب جيبي معبي مشاكل سابي والبارح خابي عادي عادي كل يوم نعيش فازة جديدة حياتي ريفرس اما خسارة مشيت صحيح سلامة وسط القرص على بامبينا بلي كبرت قعدت صغيرة اعلى بند حلو تتحايلو مش بين السبا لو جوع الحب في الكادوات وش ما حكيت لي مشيت شملة باش ترجع اما نبي عندي اقوى تستان وراسي موش في الصحن ربي فيهم موش الربي في الغل نعيشو في ريكاسيلة لا تول ماضى فارغ ماذا بيك بات فيها بانكا جاية نمرك بات كي كات كات يلا برات واكل ماضى فارغ ماذا بيك بات فيها بانكا جاية نمرك بات كي كات يلا باراتواك ولا مانيش ليس شد عمل انفاس رتح راك رتح الناس كله يجي فاس ذاك علاش الكل تجري ماني ماني كاش ماني ماني كاش هاد البنا ما حشتيش بالدشي كاش ام ذا ويزن تمشي كيك اللغة ميزن كلها تحب نشحت ميزر نخدم يزي بلا سابين God these God وانت انت تخمم في البلاد يجيك بلاش وانا كل يوم في تريبو كيف وما فماش اما لايف عديتها بكيفي لين كيفي في كافي الدور حب فلوس تجي في ساعات اللحظة طول ما العالم ملا كوكب ندورو الكل بزرق مانيش قاعد احذيكم عبيت في الهوا تستعرض اما لايف عديتها بكيفي لين كيفي في كافي الدور حب فلوس تجي في ساعات اللحظة طول ما العالم ملا كوكب ندورو الكل بزرق تحت احكيكم ما بتفلها وتستعرض